लो अब वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन में भी भारत ने बाजी मार ली है दुनिया भर के 260 छात्रों के मुकाबले भारतीय मूल के छात्र ध्रुव प्रभाकर ने हांगकांग में हुई वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीत लिए ध्रुव ने छात्रों की श्रेणी में नेम्स एंड फेसेस और रैंडम वर्ड्स स्पर्धा में 26 अन्य प्रतिस्पर्धियों को हरा दिया इस स्पर्धा में चीन भारत ताइवान रूस और मलेशिया सहित अन्य कई देशों के 260 छात्र भाग ले रहे थे सबसे बड़ी बात यह है कि मेमोरी पैलेस बनाने की रोमन तकनीक में निपुण ध्रुव द्वारा मात्र 30 मिनट में 1155 बाइनरी अंकों को याद कर लिया गया उन्हें सत्यासी नाम और चेहरे याद करने में केवल पंद्रह मिनट का समय ही लगा मेमोरी पैलेस तकनीक का इस्तेमाल कर व्यक्ति चीज़ों और घटनाओं को तस्वीरों के रूप में दिमाग के अलग अलग हिस्सों में संग्रहित कर सकता है कुल मिलाकर इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय छात्र भी कहीं से भी पीछे नहीं हैं वे लगातार नए नए कीर्तिमान हर क्षेत्र में रचते ही चले जा रहे हैं Thank you.